julle, Harry van Stensel Hoeksie. Ek het van gaan vandag vir julle wys hoe om 'n T-hemp te stensel en en hoe om op materiaal te verf met chalk paint. Dis 'n vraag wat ek nogal baie kry omdat ek self baie lief is om dit te doen. Mense wat my ken weet ek dra altyd T-hemde met uh, wat ek self geverf het. So vandag wil ek vir julle wys hoe maklik dit is om enige T-hemp of selfs tafelloper te vat en dit persoonlik te maak vir iemand. Nou goed, Ek het 'n paar T-hemde gekoop. Die hele een ding is net sodat dit 'n goeie kwaliteit T-hemp is. Um ek het hierdie T-hemde gekoop en toe het ek hierdie het ek net op my chalk paint wat ek afgewater het, het ek dit geverf tot min of meer waar ek dit wou gehad het. So goed, kom ons begin dan nou. Die belangrikste is die plasing van waar jy jou stensel gaan wil sit. Maar dan asseblief onthou, dit kan die gaan deurslaan. So moenie 'n boebo maak en nie. Ek het sommer dis sommer 'n kartonboks wat gesny is en dan ek het besluit om weer 'n Frida te doen, maar hierdie keer meer in kleur. Omdat dit op wit is, wou ek nie net 'n silhouet eh, doen nie. So ek het besluit ons doen hom vandag in kleur. So die belangrikste is is om jou plasing reg te kry. Um ek is nie iemand wat regtig meet nie. Ons gooi hom soos wat hy kom. So ek het hierdie ene is omtrent so sal ek sê vier vingers van jou onderkant van jou um kraaggedeelte of omboorsel. So ek werk hom so bietjie, ek het besluit ek gaan hom 'n bietjie afverskuif. So en min of meer in die middel dan moet jy nou net sorg dat jou middels jou jou karton daarom ook nou net so is dat jou stensel nêrens afval nie. Goed, wanneer jy hom dan nou geplaas het, dan is dit altyd maar beter om hom vas te sit met sommer painters tape. Maar omdat ek in kleure gaan werk, gaan ek sekere dele aftyp wat ek nie wil hê die kleure moet oorloop nie. Ok, soos julle nou weet, hierdie het ek baie meer van jou blauwe en jou turquoise gebruik. So ek gaan in die selle kleur uh, skakerings bly, net verskillende dieptes. Maar dan het ek toch besluit, die blomme wil ek nie een kleur heen nie, so ek gaan een bykie pink daar inbreng. So die kleren wat ek gebruik in ons uh, Victoria reeks is die uh, Notre Dame en die Louvre. Dis altyd baie lekker rijk kleren. Dan in die blauwe gaan ek Blue Daisy gebruik, wat ook dis in ons garden reeks. Dan in ons, nog een van ons garden reeks kleure is Orchard. Dit het ek gebruik om die team mee te kleur. So, en dan Far Far Away is ook gebruik, so ek gaan hom ook gebruik. Dit is deel van ons, uh, weet, ons uh, karo, laat ek nou net kyk, vintage kleur, karousel dit is deel van die vintage carousel collection. En dan het ek hibiscus en cosmos wat ook al twee van die garden collection is. En dan groot deel soos jou hare wat normaalweg soos hulle kan sien redelik solied is, het ek besluit dit moet 'n redelike donker kleur wees en ek was gelukkig om een van die eerste potte van ons splinter splinter nuwe forget me not te kry. Dis 'n lieflike, lieflike amper denim kleur blou. Ehm um, die kleur is al verkrygbaar by al ons stockists en ehm um, ek gaan hom gebruik om half die die silhouet gedeelte dan nou te doen. Ehm um, ja, so kom ons begin dan nou. En soos ek sê, ons ek gaan begin met die donkerder deel. So wat ek nou moet doen is ek wil nou die blom gedeeltes wil ek nou nie noodwendig donkerblou hê nie. So ek moet hulle aftak sodat ek nie oor hulle dat die blom nou nie pink en blou en 'n uh, eh, verskeidenheid van kleure de mekaar het nie. So dan sit nou maar net wat jy al daai moet toemaak. vir al die dele waar jy nou gaan raak aan waar jy gaan verf. So goed, daai is dan nou toe. En nou gaan ek die begin met die donkerste kleur. Dit is dan nou die uh, Forget Me Not, ons splinternuwe kleur van Calamy en ek gaan hom gebruik om die silhouet gedeelte te doen. Nou almal weet al by die tyd dat met stencils hoe minder verf jy het, hoe beter. So jy kan nou ergens om 'n bietjie afkap en dan gaan ek nou begin en ek gaan hom net so bietjie dab. haar nekgedeelte. Nou dis nou weer waar jy gaan moet inkom en maak dat jy nou nie die dele doen wat jy nou nie donker wil hê nie. So ek gaan haar net so 'n bietjie so doen. Ek wil ook nie haar oorwelle met die donker doen nie. So daar sy. Om hom solied te kry kan jy hom nou meer as een keer opdoen. Jy kan oral waar hy waar jy sien as hy 'n bietjie vir jou te lig, kan jy dan nou net ingaan. Ek is nie te bekommerd dat hy heeltemal solied moet wees nie. So vir my is hierdie heel voldoende soos wat hy nou is. Goed. Nou wil ek die volgende ding wat ek gaan doen is om nou te begin by die blomme. Nou wat ek met hierdie blomme wil doen is ek gaan verskillende kleure doen. So ek gaan type die verskillende kleure wat ek wil doen. So ek daar's ook nou nie regtig 'n manier wat jy nou kan sê maar dit is nou hier is nou hierdie een blom en daai is 'n ander blom. Hierdie is maar 'n speel effek. Goed, en dan het ek gedink om nou te begin met die pinke. Die pinke wat ek gebruik is die Garden Collection se uh, Cosmos sowel as die Hibiscus. So ek gaan 'n bietjie speel met donker en lig. En wat ek gewoonlik doen, onthou altyd om jou chalk paint bietjie te skud voor jy dit oopmaak. Ek laat altyd dit in my dekseltjie ingaan, is makliker om uit dit uit te werk. En daar het jy nou klaar al 'n bietjie wat ek dan nou net gaan en dan gaan ek begin en hier gaan ek nou pink rock. stelsel breek in die proses, né? Dan nou my volgende kleur wat ek gaan vat. Ah, kom ons kyk. Dan kan ek nou 'n bietjie hierdie groter die trikkies te dinge so net reg geplak te kry. Goed, nou daai ene wil ek nou 'n bietjie gaan met die kan ek amper sê hierdie verskriklike ontjie Maar die rede hoekom ek hom gaan vat is ek gaan hom bietjie ligter maak ook. Gaan net eers begin met sy byskaal kleed. En dan wat baie mooi saam met hom gaan is om hom 'n bietjie ligter te maak is die far far away. wat deel is van die Victorian carousel reeks, so ek gaan hom 'n bietjie dan nou ligter maak hiermee. Die twee kleren mengen verschrikkelijk lekker zo. En dit is wat die lekkerste is van ons, van die Color Me verven, is al die kleren werkzaam. laaste wil ek net weer die donker pink vat vir haar lippe. En dan natuurlik moet ons haar kleure kleure doen. So ek gaan nou met die kleure. Hierdie ding het ek besluit om die loof van die Victorian collection te gebruik. Want dit is so bietjie gaan die plek. nou gaan ek julle die reveal doen. Laat ons kyk hoe hoe is dit as hy heeltemal nou 100% klaar is. daar sy. Daar is Frida in al haar glorie met verskillende chalk paints gedoen. En nou gaan ek vir julle wys wat doen jy ten opsigte van die seël. Want dis 'n vraag wat ek kry, maar gaan hy nie uitwas nie. Julle het almal my T-hemp gesien wat ek aan het. Hierdie T-hemp is al 2 jaar oud. Hy word gereeld gewas. Ek dra dit baie. So as jy hom reg seël en dit is basies net stryk, gaan jy nie sukkel met ja, dat jou ehm um, dat hy gaan uitwas nie. Goed, so kom ons gaan na die seël deel toe. Nou gaan ons hom seël. Nou Hierdie is die rechte kant, so al wat jy doen is jy flip jou nou die hemp, laat jou prankie nou in die binnenkant. Dan sit jy om, nou vat jy een handdoek, ek het hierdie handdoek somme opgevouw, jy druk om, laat hy basis nou jou prent op die handdoek ris. Ja. is gewone yster, geen stoom. En dan al wat jy doen is jy gee hom ag hier in stryk. En maak seker jy stryk die hele ding in. Dit gaan dalk partykeer kop beteken jy moet hom 'n bietjie jy moet kyk waar sy dop. Goed. En dan al wat jy doen is jy stryk hom en jy gaan 'n paar keer oor. as jy nou voel hy's lekker ingestryk, wat jy dan doen, is jy flip hom weer terug. En dan hou ek daarvan om hom net half toe soos die ou mense gepraat het te pres met 'n lappie oor. So dan stryk ek hom aan die voorkant ook in. gaan stryk as jy wil. Ek is nie juist die stryk tipe nie, maar vir my kraft sal ek stryk. En daar sy. Daar sy, jy sal kan hom voel, hy gaan in die begin grofferig wees, maar um, so, jy kan hom nou was in jou wasmachine jy kan met jy kan hom handvas as jy wil. Ehm um, jy kan nou selfs nog bo oor die verf ook gaan wat hom nou ordentlik set en dan kan jy hom nou was soos gewoonlik. Hoe meer hy gewas word, hoe sagter word hy en word hy soos die tee wat ek gehad het. So ek hoop dit help julle. Ek sal vir julle 'n paar idees wys wat jy nog kan doen. Jy kan enige enige materiaal verf met match ons Calamy chalkbait. Nou goed, en daar het julle dit. Ek het hier's 'n ander team wat ek ook gedoen het. Ek het hom nou twee kleure gebruik waar hierdie een mos nou die multicolor een is. Dan hierdie is 'n denim baadjie waar ek ook net die wit gebruik het op afhangend van watter materiaal jy gebruik gaan jou chalkpainte ander tipe tekstuur hê. Op die denim is hy baie meer glad as wat hy byvoorbeeld op die stem wat van katoen gemaak is. Hierdie is dan ook dan 'n tafelloper wat ek strepe geverf het sowel as die ehm um, stenselwerk opgedoen is. Ha, hierdie is nou weer 'n baie sagter afwerking, maar dis ook 'n grower materiaal. So afhangend van jou materiaal eh, gaan jy verskillende ehm um, tekstuur kry op jou stenselwerk en dis so maklik soos dit om iets vir iemand te maak wat persoonlik is, wat nie 'n gekoopte item is wat daarvan 20 op 'n rak is nie. So al hierdie goed is maklik om te maak ook vir Kersgeskenke. Okay ouens, ek hoop julle geniet dit en gebruik die, uh, hierdie voorbeelde om self vir julle te maak. Lekker dag. Bye bye.